ज्वाइन करो हमारे टेक्स स्टैंडर्ड को पाओ सारे क्वालिटी वीडियो बिना किसी देरी के If ever I had a video हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने रुको रुको रुको ना किसी लड़की ने लूटा ना किसी लड़के ने लूटा लूटा है हमारे अपने चहेते एप्पल ने जो आईफोन की नई तीन सीरीज के साथ एप्पल मार्केट में फिर से आया है और आईफोन ने तीन जो सीरीज़ लॉन्च किए हो iPhone phone iPhone S Max और टेन आर के नाम से और ये तीनों फ़ोन आईफोन टेन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं बस थोड़े से चेंजेस है जैसे इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा इनका जो अपना है ए ट्वेल्व जो प्रोसेसर चिपसेट जो यूज़ करती है अपनी आईफोन में एप्पल वही इनका प्रोसेसर इसमें यूज है और गाइज इसमें कुछ देखने को मिला नहीं लेकिन इसकी प्राइसिंग जो है वो भाई सही में पैकेट हिला देने वाली है बैंक अकाउंट खाली करने वाली है तो गाइज जो सबसे महंगा इनका जो आईफोन है और गाइज सबसे पहले जो मार्केट में कोई भी एप्पल का फ़ोन आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि भैया कितना महंगा इस बार रखा गया तो इस बार इन्होंने तो हद ही पार कर दी है जो इनका सबसे महंगा फ़ोन है वो है एक लाख चवालीस हज़ार रुपये की मतलब कि मान के चलो तो डेढ़ लाख का एक फ़ोन भाई उतने में तो कोई एक गाड़ी ले ले एक से हमारी नैनो आ जाएगी भाई उतने में और गैज़ एक लाख डेढ़ लाख लगा के आप एक फ़ोन लोगे तो गैस बताना ये ज़रूर कि कितने लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहोगे और इनके जो तीन वेरियंट आए उसमें इनका सबसे लो मॉडल है टेन आर वो कुछ वो सेवन नाइन्टी नाइन डॉलर्स की है और फिर टेन एस जो 999 डॉलर की है तो गैस इन्होंने सिंपल ही इंडियन मार्केट में इस फ़ोन को लाते हुए 40 परसेंट एक्स्ट्रा मार्जिन जो यूएस पे है विदाउट टैक्सिंग ये आपको प्राइस है 799 और 999 डॉलर्स उसमें जितने भी प्राइसिंग विदाउट टैक्स इंक्लूड किए हुए हैं तो सीधे एप्पल ने समझ लिया कि इंडिया की जो मार्केट है अब उसमें आप इंटर कर रहे हो तो अभी तो इंडिया के कुछ डॉलर के हिसाब से इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है वो थोड़ी डाउन है seventy one point something but इन्होंने सीधे समझ लिया कि भैया सौ रुपये एक डॉलर के तो वो हमसे चार्ज करेंगे हाँ तो इसमें इंक्लूडिंग टैक्स होंगे बट भाई इतना कि जो इनके सबसे छोटे वाली फ़ोन है वो आपको नब्बे हज़ार से स्टार्ट होती है और आईफोन टेन को इन्होंने अब आगे कंटिन्यू करना बंद कर दिया बिकॉज अगर वही फ़ोन लेते तो बिना कोई स्पेसिफिकेशन के वो फ़ोन लेता ही कोई क्यों तो आईफोन टेन ही सब लेते और नए फ़ोन्स की तो मार्केट में डिमांड नहीं रहती और कहीं दुख उन लोगों के लिए जो आईफोन ले लिए और उनका डोंगल यहाँ से चोरी हो गया सोच रहे कि अगर उनके पास बहुत अच्छे आप ले रखे हो जे के स्पीकर्स या हेडफोन्स अगर आप सोचो इसमें अटैच करेंगे तो भाई दुख खबर ये है आपके लिए कि आपको इसमें डोंगल देखने को नहीं मिलता जो आईफोन टेन में इन्होंने लॉन्च किया था तो गाइज़ अब ये बताना ज़रूर कि अब इस फ़ोन को लेना वैल्यू फॉर मनी है यानी क्योंकि डेढ़ लाख जिसमें नोट नाइन अगर हम लेने जाते हैं तो sixty seven thousand nine hundred हमारा one eighty two G B का पड़ रहा है तो अब बताओ इसमें दो नोट नाइन लेने के बाद भी ये फ़ोन की उतनी वैल्यू हो नहीं रही तो आप बताओ ज़रूर कि इसमें लेना ये सही है या नहीं क्योंकि यार डेढ़ लाख मायने रखता किसी किसी के लिए तो बस यही है आज का और आप बताना प्लीज़ वीडियो को लाइक थैंक यू